you you

<laughs> えずれやば。 <laughs> でもレタスでも何も見なくなったね このチャンネルでは我が家の動物たちとのまったりのんびりした日常をアップしています動物が好きな人やちょっとほっこり一息つきたい方に楽しんでいただければ幸いですもし動画を見て面白かったと思っていただけましたら是非高評価よろしくお願いしますチャンネル登録もしていただけるととっても嬉しいです また感想や我が家のことで知りたいことなどありましたらお気軽にメッセージいただけると嬉しいですそれではまた次の動画でバイバーイ最後までご視聴ありがとうございました。